ઓનલાઇન ટ્રેન બુકિંગ માટે ખાતાની નોંધણી કરવા પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે irctc.co.in પર નવા ખાતાની નોંધણી કેવી રીતે કરવી એ શીખીશું આપેલ વિશે શીખીશું યુઝરની માહિતી દાખલ કરવું ખાતાને સક્રિય કરવું અને પાસવર્ડ બદલવું યુઝરની માહિતી પર અમુક ટિપ્સ નામ 10 અક્ષર લંબાઈ કરતા નાનું હોવું જોઈએ તે અક્ષરો ક્રમાંકો અને અંડરસ્કોર ધરાવી શકે છે જો આપણે પાસવર્ડ ભૂલી જઈએ ત્યારે સુરક્ષા પ્રશ્ન ઉપયોગી નીવડે છે ખાતું સક્રિય કરવાની માહિતી ઈમેલ અને મોબાઈલ પર મોકલવામાં આવે છે આપણે જોઈશું કે આને બ્રાઉઝરમાં કેવી રીતે કરવું મેં પહેલાથી જ irctc.co.in વેબસાઈટ ખોલી છે ચાલો હું ફોન્ટ જરા મોટા કરું કોઈપણ ટિકિટની ખરીદી પહેલા જે પ્રથમ વસ્તુ આપણને કરવી પડે છે તે છે સાઇન અપ ચાલો હું સાઇન અપ દબાવું અને આપણે આ પુષ્ઠ પર આવીએ છીએ તે યુઝરનેમ માંગે છે તો હું આ ફોન્ટ માપ મોટું બનાવું kannanમોઉ આ 10 અક્ષરોથી વધારે સ્વીકારતું નથી આ એ પણ દર્શાવે છે મેક્સિમમ 10 કેરેક્ટર્સ ચાલો હું ઉપલબ્ધતાની તપાસ કરું આ દર્શાવે છે the login name field accept letters numbers and underscore પણ આપણે પૂર્ણ વિરામ મૂક્યું છે તો હું શું કરીશ હું અહીં આવીશ અને અંડરસ્કોર મોઉ મૂકીશ અને ત્યારબાદ હું તપાસ કરીશ કે આ નામ ઉપલબ્ધ છે કે નહીં મને મેસેજ મળે છે કે the user name is available please go ahead with the registration process હું ફોન્ટ મોટો બનાવીશ જેથી તે જોવા માટે સરળ બને ચાલો હવે બીજી અન્ય માહિતી દાખલ કરીએ ચાલો સુરક્ષા પ્રશ્ન દાખલ કરીએ જ્યારે તમે પાસવર્ડ ભૂલી જાઓ છો એ કિસ્સામાં આ પાસવર્ડને પાછો મેળવવા માટે ઉપયોગી નીવડે છે ચાલો વોટ ઇઝ યોર પેટ્સ નામે પસંદ કરીએ હું સ્નોઈ દાખલ કરીશ ફર્સ્ટ નેમ માં કન્નન છે લાસ્ટ નેમમાં માં છે જેન્ડર મેલ તરીકે રહેવા દો મેરિટલ સ્ટેટસ મેરીડ છે ચાલો હું ડેટ ઓફ બર્થ 20મી ડિસેમ્બર 1960 તરીકે પસંદ કરું ઓક્યુપેશન ગવર્નમેન્ટ તરીકે ઈમેલ આઈડી હું joker@iitbacin તરીકે પસંદ કરીશ આ દર્શાવે છે કે your password will be sent to This email ID ચાલો હું મોબાઈલ નંબર 8876543210 દાખલ કરું આ દર્શાવે છે કે mobile verification code will be sent to This mobile number nationality આપણે ઇન્ડિયા તરીકે પસંદ કરીશું Residential address 1 Main Road City આગ્રા તરીકે પસંદ કરો State હું ઉત્તર પ્રદેશ તરીકે પસંદ કરીશ પિન ઝિપ 123456 તરીકે લખીશું કન્ટ્રી હું ઇન્ડિયા પસંદ કરીશ તમારે આ યોગ્ય રીતે દાખલ કરવાની જરૂર છે તમે આ સરનામું આઈ ટિકિટ પ્રાપ્ત કરવા માટે વાપરી શકો છો ચાલો હું ફોન નંબર 0111 આ તરીકે લખું મેં આ રીતે નંબર લખ્યો 234567 જો હું ઓફિસનું સરનામું આપવા ઈચ્છું છું તો હું આ નો દબાવીને કરી શકું છું આ કિસ્સામાં મારે માહિતી ભરવી પડશે હું આ માહિતી ભરવા ઈચ્છતી નથી હું યેસ દબાવું છું અને ઓફિસ સરનામું બંધ કરું છું ચાલો નીચે જઈએ હવે આ જાણવા ઈચ્છીએ છીએ કે શું હું વધારે ઈમેલ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છું છું કે નહીં આપણે આને થોડું નાનું બનાવીશું તો હું લખીશ નો હું કોઈ પણ ઈમેલ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતી નથી હવે મારે વેરિફિકેશન કોડ નાખવો પડશે P37861W ચાલો હું સબમિટ કરું ચાલો હું અહીં મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ લઉં અહીં એની જરૂર છે આ દર્શાવે છે ઈમેલ આઈડી joker@iitb.ac.in અને mobile number 8876543210 will be validated press OK continue or cancel to update OK પર ક્લિક કરું છું ત્યારબાદ તે દર્શાવે છે કે please indicate your acceptance of the terms and conditions button at the bottom of the page ચાલો હું નીચે સ્ક્રોલ કરું ચાલો હું આ નાનું કરું જેથી તમને ખબર પડે કે આ કેવું દેખાય છે આ વાસ્તવમાં તમે આ દરેક ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો ચાલો આને સ્વીકાર કરીએ ચાલો હું આ સ્વીકાર કરું ઠીક છે મેં રેકોર્ડિંગને ફરી શરૂ કરી છે વાસ્તવમાં મેં તેને અટકાવી હતી કારણ કે કેટલીકવાર આઇઆરસીટીસી થોડી ધીમી હોય છે તે થોડો સમય લે છે મને એક મેસેજ મળે છે thank you you have been successfully registered હું આને મોટું બનાવું your user ID password and activation link has been send to your registered email ID and mobile verification code has been sent to registered mobile number. Please use the activation link and mobile verification code to activate your account. હું સ્લાઇડ પર પાછી આવી છું. ચાલો ખાતાને સક્રિય કરવા વિશે શીખીએ. IRCTC થી એક ઈમેલ પ્રાપ્ત થશે. ઈમેલમાં આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો અથવા લિંકને કોપી કરીને બ્રાઉઝરમાં પેસ્ટ કરો આ એક વેબ પેજ ખોલશે મોબાઈલ પર મોકલાયેલ કોડ દાખલ કરો આ ખાતાને સક્રિય કરે છે ચાલો આ વેબ બ્રાઉઝર પર કરીએ ચાલો હું તે કહે તેમ કરું પહેલા હું મારા ઈમેલ એડ્રેસ પર જઈશ મને આ મેલ મળે છે મારું યુઝર આઈડી અહીં આપ્યું છે કન્નન અંડરસ્કોર મોઉ e. મારો પાસવર્ડ અહીં આપ્યો છે ખાતું સક્રિય કરવા માટે મને અહીં ક્લિક કરવું પડશે હું અહીં ક્લિક કરું અને મને ફરીથી વેબસાઈટ પર લઈ જશે મને આ મેસેજ મળે છે તો ચાલો હું કોડ દાખલ કરું જે મને મારા મોબાઈલ નંબર પર મળ્યો છે છ અક્ષરોની સ્ટ્રિંગ ચાલો હું આ સબમિટ કરું આ દર્શાવે છે કે સુરક્ષા માટે મને મારો પાસવર્ડ લોગિન બાદ બદલવો જોઈએ હવે હું મારી ટિકિટ બુક કરવા માટે તૈયાર છું પહેલી વસ્તુ જે હું કરીશ તે છે સાઇન આઉટ હું ટાઈપિંગ કરવામાં થોડી ધીમી છું તેથી આ દર્શાવે છે કે સેશનની સમયસીમા સમાપ્ત થઈ ગઈ છે આ મેસેજ આવતો રહે છે જ્યારે તમે આઈઆરસીટીસીનો ઉપયોગ કરો છો ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે તમે માહિતી ભરવામાં ધીમા હોવ છો કોઈ વાંધો નહીં ફરીથી લોગિન કરો હું મારા ખાતામાં ફરીથી લોગિન કરું આપણે હવે શીખીએ કે પાસવર્ડ કેવી રીતે બદલવો wwwirctc wwwgooglecomcoin પર જાઓ સક્રિય ખાતામાં લોગિન કરો આ માટે ઇમેઇલ પર મોકલાયેલ પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરો યુઝર પ્રોફાઇલ પર જાઓ અને પાસવર્ડ લિંક બદલો જૂનો પાસવર્ડ દાખલ કરો નવો પાસવર્ડ બે વખત ટાઈપ કરો ચાલો હવે આ વેબ બ્રાઉઝરમાં કરીએ હું યુઝર નેમ ટાઈપ કરીશ પાસવર્ડ જે મારા ઈમેલ એડ્રેસ પર મોકલાયો હતો હું આ પહેલી વાર કરી રહી છું કે જી એમ 838 અહીં લોગિન કરો મને પાસવર્ડ બદલવો પડશે યાદ કરો ઈમેલ પર મોકલાયેલ પાસવર્ડને બદલવો પડે છે હું આ રીતે કરીશ યુઝર પ્રોફાઇલમાં જઈશ ચેન્જ પાસવર્ડ old password ઠીક છે મેં સબમિટ કરી દીધું મને હવે મેસેજ મળે છે પાસવર્ડ હેઝ બીન ચેન્જ્ડ આ બરાબર છે હું હવે સ્લાઇડ પર પાછી આવું છું તમારા ખાતાનો ઉપયોગ કરવા માટે ટિપ્સ તમારો પાસવર્ડ બીજા સાથે શેર ન કરો જ્યારે તમે ટિકિટ ખરીદો છો તમારા ઈમેલ પર માહિતી આવશે તમારા ઈમેલ ખાતાનો પાસવર્ડ પણ બીજા સાથે શેર ન કરવું તમારા પાસવર્ડને યોગ્ય ગાળે બદલતા રહો આવનારા ટ્યુટોરીયલમાં આપણે ટિકિટ કેવી રીતે ખરીદવી એની ચર્ચા કરીશું હવે આપણી પાસે અમુક માહિતી સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ પર છે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલોના મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા